rm oh, oh, ya. ya, Tak apa sia apa sih Apa ya. sia sediakan hmm. harga tu RM1 lebih sebutan hmm. di pasaran. Eh. Tu pun. oh minta aku ah, ya lagi. <laughs> Assalamualaikum semua Kak Amu in the house Hari ni Kak Amu bersama tim Art Media Sapa di rumah adik Yah kita iaitu di Tupak Adik Yah kita ni seorang insan istimewa Tetapi sangat rajin Nak tahu ke apa dia Kak Amu nak kongsikan dengan popok awak semua Jom ikut Kak Amu Assalamualaikum Assalamualaikum adik ya. Ah, ada domba. Ya, kalau buat dalam berapa butir sehari dia buat telur masa. Hmm, dia kalau kita ambil 500 butir tu, hmm? uh, dua hari juga lah. Dua hari? Hmm, siap. Uh, nak boleh kau siap tu dua hari juga. Banyak dia, okey? Uh, kena basuh. Lepas kena jemur. Oh, jemur juga? Oh, oh, kena jemur sebabnya mhm. bekas air basuh tu. Okay? Kalau kita buat terus, ya jadi takut punuh lah. Oh. Ah. Kali nak buat tu kena betul-betul kering. Haah, uh kita bersih-bersihkan dia dulu telur tu, lepas tu kita jemur jemur kejap je lah, ada sejel dua je, je kering kulit dia tu tu bagi kita budai botol lah atau air garis tu pula kita kena rebus bagi dia sejuk dulu lah biasa dia buat air garis malih dan malik pagi tu dia sejuk ya eh. baru tu isi-isi botol air tu satu botol yang jual tu berapa butir? Ah, uh, satu botol tu 30 butir. 30 butir. Ah, uh, lepas dengan harga 27 ya. Oh, hmm. Oh, tak apa setia aku beli. Sedih kan harga tu setia lebih butir hmm. di pasar eh. Tu pun. Oh, kami tak kurang lagi. Ya, ya, ya. Apa yang dah botol tu kali esok ke, kot 2 ya bulu tu. Nyo, sebabnya air garis lagi, botol lagi. Allah eh, ya. oh. kita. Allah Allah kita aduk. Hmm, kena sepatutnya kena ada tapi tak apalah mungkin kita anggap benda ni kita jual. Ah, kita kata ha. harga, kasih saya dulu. Ah, apa orang kata uh, hak tu tak ada pun. Ya, tak ada utuh ya, pun. Ya uh, buat tu 500 uh, mhm. biji mm-hmm. dua hari. Mm-hmm. Okey, makna setiap hari tu stok sentiasa ada kalau kita ah uh, kalau tu kalau musim itik telur memang kita buat kalau macam luwak kita buat, luwak kita buat hmm. gitulah. Ha. Uh, ah. itik hok telur ni sama-samanya orang lepas di kawasan ah, padi. Oh, uh, ada dia ke telur dalam padi tu lah. Ah, uh, dia ke hmm, telur pagi-pagi orang gitu. gigi kutik dalam tu lah. Hmm, ah, hmm, uh, dia kena lepas gitu baru dia telur kalau kita kurung dia memang itu tak telur dia kata kejuk, dia kejuk. Uh, dia stres kali betul. uh, kata ah. bina tenis ni stres bila kena kurung dia stres dia tak ah. telur hukum baru tahu bahawa sebenarnya rupanya itik ni ada musim dia telur hmm, ada Dan patut musim dia diri juga musim bu, apa bulu dia luruh tu dia tak telur juga hmm, ada musim luruh juga ada tiga bulan Ah, ah. kalau musim dulu. Tak ada telur kat tak ada telur apa ah. kita nak buat? Tak ada ah. Pasal kata apa uh, apa tu uh, bunyi tu tapi buat dia tu dia tu rumit lah Banyak kita nak jaga got dia, kualiti dia. Okay. Sebab kita jaga kualiti betul lah banyak kan, kalau kita nak ambil dalam, dalam botol gitu, kalau nak makan, kan, dia, dia tak boleh setuh dengan tangan. Oh ya ke? Oh ya jadi uh, cepat busuk ayo. Kalau tangi, ke kan? batang kita ke kan, beres. Betul betul. Ah. Tak apa nak uh, lauk pun tak boleh ambil kena tangi. Oh kata ah basi. Lah. Ha. Ada kena ambil dengan bekas pula bekas ni sudu ke apa hok kering. Tak boleh basah banyak kira orang beli sebotol besar tu hmm. cepat punuh ke ni dok dia oh. tak jaga kalau tak ada celup lah ketuk oh mah celup dengan tangan kita ke eh, boleh tu gari yeah. bang lepas tu mula lah kata apa kita telur jual telur buruk ke padahal banyak tips orang tak tahu kat apa baru tahu ni sebab kita biasa beli Hak kerindah orang buat duit dah daripada potong. Oh, ya. Patutlah, patut. Okey, okey. Dia sebab kiyah tidak uh, periodik sendiri. Hmm. Jadi, orang marah atas ah, lah. Uh-uh. Ah, uh-uh. Ah. Uh, daripada mana tu dapat? Ya, kita banyak banyak pembekal lah. Pembekal. Uh, sebabnya kita tak boleh uh, siada sore. Eh, oh, sore nak agak sore. Sebabnya orang ni putus tu pun tu kan. Jadi, daripada pasir mah, daripada lima kat wakah baru tu kan. Baru. Hmm, tengok tu hebat juga telur yah kita ada stiker sendiri doh. Kalau siapa-siapa nak telur original memang hak buat yah kita kena pastikan stiker dia. Beli pun kena dengan yah sendiri sebab yah kakak ni dia tak ada pengedar ataupun wakil ejen lagi. jualnya tu melalui dia sini. Boleh tak uh, cerita sikit pasal kenapa Yah boleh label ni? Oh, label ni ke? Sebab hari tu, masa tu saya berada dekat sebab kobar ke. Hmm. Lepas tu engkau tak ada speaker lagi. Lepas tu uh, ada customer beli tu, dia beli telur masih dia hantar gambar saya, dia kata dia beli telur saya. Dia tanya boleh makan Kau pecoh ni? Sudah. Oh, ah, pecah. Oh, dia pecah sedekah kita kalau getok sikit kita tak buat. Hmm. Uh, tengok ni mana ada getok gapo ke. Oh, lah. Lepas tu dia tanya dia, oh, awak beli dengan saya ke? Dia kata, dok. Dia kata, beli kat pasar. Kata, kalau kat pasar, bukan saya. Dia kata, hmm. dok, tu kedai tu ya. Oh okay you kata kena guna nama Yelah, tu. Yalah, nak buat doa. Daripada hok di luar sana siapa nak beli telur ya, pastikan betul-betul hmm. sika dan beli dengan Yasdi. Kita ni, lepas tu beli dengan kita diri. Ya. Sebabnya kita tak ada tok kedai dia Jago. Uh, ah, iya ni Kak nak tanya. Okey, tahap kemasinnya dia tu. Macam mana kita nak tahu dia masih hmm. perak ke? Dia masih sedia molek ke? Kau dia tak masing lagi? Uh, dia gini, kalau kalau kita buat lah. Kalau dia buat ni, dia royak ke customer. Dah ada masalah pagi je kalau nak bobo masih di telur putih. Ha, kalau telur di telur putih tu dah 8 hari hingga 10 hari tu. Ha, boleh makan dah lah orang tak minat masin. Lah ni kau tak makan masin. tak makan masin berat. Ha, makan masin. je. Ha, kalau nak masin berat, agak 2 minggu lah. 2 ha, minggu tu gak. Ha, okay, masin berat lah. 2 ha, hmm. minggu tu sebab kita tak wi uh, eh, masin lah tak wi masin tak apa gojek ke customer ada 8 hari hingga 10 hari je. Lepas tu customer pun kalau dia telefon tanya, nak no bagi. Ha, oh, yeah. gitulah. Tapi kalau kita memang tak tunggu masih perak lah. Yalah. Oh. Tak tengok ni cantik sangat telur dengan besar dengan bersih. Hmm, sebab kita betul-betul cuci bagi dia beres, uh, bersih lah. Bersih-bersihkan hmm, dia. Bersihkan dia, air dia Patut, apa. Patutlah uh, Yah ni sentiasa ada regular customer tak. Dia hmm. beli sekali pun tak mari beli pun itulah oh, oh, alhamdulillah setakat ni kan. Yeah. Ya. Hmm. Tiga masing ni memang sangat sinonim lah dengan masa oh, Melayu kita. Hmm. Boleh tak ya tu lu royak apa dia oh, menu-menu utama sekali kita buat menggunakan telur masing. Benar ya dia hmm. telur masing ni banyak benar boleh buat. Ha, uh, biasa orang okay, tak tahu juga dia tahu rebus makan dengan nasi putih, hmm. makan nasi sabu kan. Ya. Hmm. Tapi yang benar kita boleh buat sabu telur masing. Sabu telur masing. Uh, buat kuih peyek pakai telur masin. Ah, pakai telur masin, pakai apa? Goreng, goreng udah telur masin. Ya betul. Ha uh, okey. Ah, oh, oh tu tu memang favorite kat Amung dah tu. Ha ah, udah telur masin. Ha oh, uh, dia boleh buat macam-macam benar tapi setengah orang tak tahu buat tahu rebus. Macam uh, ah, okey gitu ya, kan. Betul. Um. Uh, Kak Amung pun nak share juga lah beberapa resipi Kak Amung cukup menggunakan telur masin. Contohnya Remy ni banyak dia buat nasi goreng telur masin. kita tahu tu seumurnya orang guna ketel, orang guna udang, orang guna sutung untuk buat telur masin. Kak Amung pun pernah juga cipta buat dengan ayam. Hmm. Ganti kepada udang kau ketel siapa tak makan sibuk guna telur masin memang sedap. Sedap eh. Dan juga cocktail terbaru dan menggunakan berasaskan telur masin buat roti pau dan juga cheese sikit. Ha. Ah. Ada juga iti e telur masing. Memang sangat sedap. Dan kalau nak tahu banyak lagi, boleh Google. Memang sangat ha. banyak resipi menggunakan telur masing. Ha, ah, telur. Bukan sahaja makan nasi dan nasi budak deh. Banyak lagi. Uh, kepada semua okay, kita nak pesan hok mana nak dapat ke telur masing buat Cik Yah kita ni hmm. bolehlah cari di Facebook Cik Yah boleh tak Yah bagi Facebook Facebook saya Zawiyah Beti Drama ya dan jangan lupa ni bulan puasa nak dekat sedap ni. Hmm. Oh. Pakak-pakak mari borong lah telur masin sedap ni. Telur masin kualiti tinggi ni. boleh puasa ni kak, orang royak uh, ah. apa cah? Pecah liu. Apa ah. tak, tak lalu makan pun tak jadi lalu. Tak lalu makan, nak oh. pun jadi lalu. Kena ada telur masin. Hmm. Ai, hok mana-mana ada family tu borong-borong lah banyak selalu. Okey, jangan lupa semua dapat kita lemasin yah kita. Hmm.